Hello，欢迎回到《E N E c u r r 我是亚轩。现在啊，越来越多人喜欢用线上的社群媒体来做交流。很有可能啊，是有些人一旦面对啊人家直接的眼神跟反应，他就会紧张的说不出话来，一开口就宕机。不知道你是否也是这样子的一份子，然后开始越来越减少你的面对面交流。 社交媒体的兴盛啊，我们可以简单的透过几个触碰就跟人家产生呃一些社交活动。照理说，我们都应该可以因为社交活动的扩展，让自己的生活变得更快乐。但是，经过这几年的研究显示，随着社群媒体的发展越来越兴盛，人的孤独感反而跟着一起上升。尤其是疫情的前两年嘛，大家都在隔离的时候，人们的孤独感啊，基本上可以说到达了巅峰。 社交确实是一个可以让我们的生活变得更幸福的一个很重要因素，但是呢，这个社交指的是实际面对面的社社会交流活动，这个是线上的社交活动没有办法取代。哦，我们如果以全球幸福国家的这个指数来就做一个比较的话，你会发现丹麦它从二零一五年啊就一直都是在前三名，而且啊。 大部分的时间都在第二名或以上。以幸福指数的几个指标来讲，丹麦的 GDP 跟国民平均寿命都没有其他国家来的高，但是他们之所以能维持一直在前三名，甚至是第二名、第一名的原因，在于它有一个指数特别高，那就是 social support。丹麦人的实体社交活动啊，它的频率高于欧洲国家的平均水准。 所以他们的国国民啊，会有很强的社会连接，他们的国民因此感到生活很幸福。那么，到底我们的社交问题出在哪里？心理学家其实不太在乎你社交人数有多少，他反而比较着重在于你在这个社交活动中，你怎么看待自己，以及有什么样子的感受。当你对着社交有着危险意识的时候。 像说怕被误解啊，怕说错话被反驳或者被忽略等等，你就更容易小心翼翼的，变得更敏感的去处理这件事情，生怕你自己说错话。所以一旦你开口没有得到好的结果的时候，你就会陷入一种所谓的自证式预言。我的担忧果然是对的，我真的不会讲话，所以呢，你就更不想再开口，于是你就变得越来越孤独。 但是其实啊，这个过程是一个你不断的去表达、修正自己，然后被社会群体所接纳、跟社会产生连接的一个过程。真正的问题是，我们人被紧张跟焦虑所绑架。我想邀请你思考一下：你在要做面对面的表达的时候，是不是常常也因为紧张和焦虑，让你没办法好好说话呢？要解决这个问题，有一个很简单的方法。 就是开启一段适当的内在对话。之前的影片啊，也有提过如何使用内在对话来去客观的观察你自己的身体反应跟你的感受。进一步啊，利用内在对话来建立一个适合你自己的框架，调整你对自己的看法。这个流程其实很简单，就是从你过去的经验里面去检视，然后从中提取正面价值。最简单的方法就是找出你的正 正向的经验，过去跟别人沟通的时候，好的经验，那你只要用同样的方法，相信你自己，也可以达到同样好的结果。好，让你有勇气跟正面的心态去做面对面的表达。但是啊，如果你能想到的都只有负面的经验，都是一些不好的经验，没关系，我们还是可以提取正面价值。人家讲啊。 久病成良医，你只要不要再犯这些错，你就有机会做更好的面对面表达。经过这一段内在对话调整啊，你就可以让你自己有信心，能够有正面的心态跟勇气去做面对面的交流。我曾经有位学生啊，他是业界一个很资深的业务，他在要转职的时候啊，啊，因为年纪的关系，一直没有办法找到适合自己的业务工作。 一直受挫的他非常的沮丧，他来找我的时候啊，是处于一个非常负面的心态。那我看完他的履历之后，我告诉他说：“你是不是应该要找更高阶的位置？”他的反应当然是，连自己现在业务的工作都找不到，他哪来的自信去申请更高阶的位置？于是呢，我就协助他检视过去的经验，提取正面的价值，协助他用这种方法。 开启他自我的内在对话，没多久之后啊，他就告诉我说，他已经在一个蛮有历史的大品牌公司取得销售长的位置。我希望你们啊，也能借由这种内在对话的方式，建立自己在表达上的自信。如果啊，你希望学习进一步的沟通技巧，也欢迎你报名我的沟通协商课程，取得更进一步的能力哦。